I respect mpaka baka wa Buganda ekitiibwa nze bambita Salongola Duzita nkwagala nnyo mbadde njagala n'olumbo olukuluma luwone Katonda akwatireko ne bajjajja baffe n'abazzukulu banna bonna bonna bali eyo mu mawanka gonna batambuza ensonga nga basibire kabaka waffe mwebale nnyo kabaka tali mu mbeera nnungi tusaba twongere okusabako naye wamaze kabaka moli wa ddembe kuba nnenakugegazaala bantu yatubulya te kabaka tazaala balongo yabazaala bweru Neda system of Uganda ligambo. <laughs> Ogambye tya. Abalongo rwachi bavude yonga bakuru. Rwachi bavaya abalongo eh, bakuru. Naba naba gereka ama tutangaze munake simanyi nsonga. Mm. Tinkatereze mu. Nasobedwa mu kona yengo omuntu we. Eh. Hmm, mm. Naba gereka abantu bambi bambi tuzasi nafa abaganda tuine nnaku tuine ebirumi tuine ebirowoozo. Mm. Nafe tulumwa tuine bitulowoozaako naba gereka. Abaana abo obutabanjulya baganda. Mm. wabazaala wa anti ogenda kulumba ate otandise kabaka nga omwekitiibwa ate kalotandika okulumba omu ku bantu bakatikirwaoyagalakono obuuza bubuuza baana ate kati abannabaika balina ba baana baani babuganda babugandabatuite naffe abasamize eh. ola emikolo gyabwebatugambalakinemulugunbayita oba twaita jumba twaita mamafiina tuweta salongo la dusita waitani toina kyogamba gwanga toina kyogamba atekatirati nzija kuva kuwaya nobwakabaka mbukube bugambe bweti nabagereka oba tusobola kuja lugamba tusobola gamba mafiri tusobola gamba kabona jumba tusobola gamba la dusita wagambani mmwe emyaka kumi nesatu tubuulire abaana abo babuganda oba si baffe nze bino mbigamba mbiri ku mutima gwange mabitasalongola bulirira bino ebigambo si byasooka omu media saabasajja kabaka akwagala nnyo okuwa ekitiibwa era akwagala nnyo mu buganda naye mbuuza ebigambo bino naabagereka oba okwata nozaala abaana abalongo notugamba emyaka kumi nesatu abaana abo baani kubabanga ba buganda tumuddamu tumanyira bannage temutuyisaako fe tuli basamize tumanye ennono okay tulina saalongola duzitero bannange Ah, tugeza kulaba ebintu byensi atuliramuyo ebintu engeri gyabikolaki ah, engeri gyabirabamu so tamala emirundi okomekereza nga omugambi otyotamala emirundi nayenaye alina kuhon tamala emirundi musonyiwa okuvuma obwakabaka naye bwegamba tamala emirundi mm, mm, obuzibu bwayina alina ebibuuzo nga byenyina mm, naye teyebuuza kumanya kuba bukubi anti ye yanyiiga ngaomuntu omanyi omuzeeyi wa tamala mirundi yakaddiwa muzeeyi kati omuzeeyi yafuna entonda ate mm. buli wafunabuliweebuuza kyona natafuna kimuddamu mm. afuna obusungu nayogera ekitufu kye kyamanyi amanyi mirundi kugogera ekigambo ekyo yebuuza naye yenyini nabagereka abaana bazaala <laughs> kati ebbaawe yane ekyo nakyo ngaomuntu okibuuza ana tobalina ebibuuza ate ebitaliyo abaana yazaalaagerekera obuki obuganda obuganda yabugerekera ki abalungu eh. yabuba buwulira naye kati kankubuuze nze ebbanga limaze nga ntegeera hmm. abesemakokiro yagenda okulagibwa era ngaakoze eki nga bolaba nti omukungu bwafa temamalaga mubikaabika nga bayinza okuyika gusala obulaaegeka ewaka bamubika nga wayiseewo nennaku nga yafudde dakati nakyo bwekityo bwekirinennaku nga ziise nawenyafudde simyaka <laughs> tekuli kubakufa omuntu abebajja vunda eh. naye kuno okuzaalaasobola eh, okuzaalakati sooka okubeeraawo mm. ngaobakugamba emyaka kumi Mm. omwana ono siwowemyaka kumi nagamba emyaka nga gisewonga kumi iwana si katonda wabagezi ate mba nakolaki <laughs> otabuka gobanabagenga koleta katemba mu bino ebintu nze gamazanze naduzikaze nemusamize sirina kyenkutyamu kuba mwe muli bazzukulu mwe muli bamusu mwe muli